Ringrazio Ci Siamo che mi ha voluto qua oggi, ovviamente molti di voi non mi conoscono perché ovviamente tutte queste tematiche probabilmente in tanti si stanno avvicinando nell'ultimo tempo. Ho visto, quindi con 17 anni di anticipo. Parto da qua per dire che al tempo e la birra e il calcio ce ne preghiamo Thank you. gente che spesso vi invitiamo ad essere solidari con noi, ad essere solidari con i cittadini che ogni sabato girano per le vie della città per dire che il Green Pass non passerà. La gente come noi non molla mai. No, No. utilizzata come forma di strategia dove uniamo eh, tutte le idee per affrontare il momento difficile che ognuno di noi sta passando. È, è più di un mese che non dormo per cercare una soluzione. Sono stanco di urlare, sono stanco di sprecare energie in cui dobbiamo liberare l'affetto verso le altre persone. È l'ora dell'abbraccio! Mawlana